Okay, so hari ni saya nak cerita pasal rutin eh. Rutin, ran, full time. Okay, so rutin uh, part time saya akan cerita kemudian. Kita boleh bincang lah lepas ni bila ada masa eh. Mas so orang, dia semua, semua orang dekat dalam dunia ni, dia bila dia bangun daripada apa tu, bila strike pukul 12 malam, dia semua ada sama. ha, Allah dah kuniakan dia 12 jam eh. Allah dah kuniakan dia semua 12 jam. Tak kisahlah uh, Elon Musk ke, Bill Gates ke, uh, apa tu uh, whoever dia tetap ada 12 uh, ah, apa 24 jam sorry <laughs> dia ada 24 jam eh jadi sama juga dengan kita kita ada 24 jam sehari betul tak tapi dia bukan masa yang apa tu yang menyebabkan uh, kita tak boleh nak berjaya ni kebanyakan orang cakap macam mana saya nak buat coach saya tak ada masa eh dia bukan disebabkan apa masa dia disebabkan oleh direction eh even kalau kalau kita imagine kan kalau air kalau menitik sikit-sikit pun kalau dia menitik dekat satu tempat boleh berlekuk kan ha, ini kan pula kalau usaha yang kita buat dengan bersungguh-sungguh jadi hari ni saya nak cerita pasal rutin saja eh so rutin ni adalah adalah petunjuk kalau sekiranya orang tu dia ada ada uh, ada cita-cita kalau orang tu ada cita-cita dia mesti ada rutin ha, kalau orang tu tidak ada cita-cita maka dia akan ikut dia akan ikut arus uh, waktu ketika dia lah. Uh, especially orang yang buat hatana ni. Orang yang buat hatana ni dia kata I got time freedom betul tak? Freedom bagi dia ialah freedom semua untuk buat benda. Selalunya kalau orang tidak compartmentalize dia punya masa, maka freedom yang dia anggap sebagai freedom tu adalah sama juga macam uh, perkara yang sia-sia. Dia akan jalan-jalan-jalan tapi ujung-ujungnya dia jadi macam trend apa berlari atas treadmill so you kena tahu you kena uh, tumpukan tenaga you usaha you dengan apa yang patut you lakukan eh jadi masa terbanyak you adalah mesti dilakukan untuk waktu yang paling penting okey yang paling penting lakukan berjadual dan beristiqamah Eh, kena ada jadual. Kalau sekiranya you main hentam ya, kiri kanan kiri kanan tapi you tidak ada jadual, ends up you akan dapati kebanyakan mas apa yang you lakukan ialah benda yang tidak penting untuk menggerakkan jarum odometer you. So basically ada satu buku yang mengatakan uh, 5 super list eh saya ada cerita eh 5 super list. Jadi benda tu saya amalkan sekarang. Uh, jadi saya sendiri ada saya ada aa, ah, saya ada super list saya aa, ah, ni saya ada kompas harian <laughs> kompas harian jadi setiap hari saya tulis kompas harian ni and saya tentukan apa yang saya nak lakukan hari ni juga Okay, so lakukan berjadan dan beristiqamah eh. Berterusan, berterusan, berterusan Pastikan semua orang, orang yang tersayang Orang keliling kita tahu berkenaan apa yang kita nak lakukan Kalau sekiranya dia tak tahu apa yang kita nak lakukan Apa terjadi ialah Mereka akan ingat kita ni kosong masa kita Jadi mereka tidak hormati masa kita Faham tak? Beritahu dengan kita punya isteri, beritahu dengan mak, ayah, bilakah waktu kita bekerja untuk Atana ni. Orang yang kerja Atana full time, dia kena cakap dengan orang yang dia sayang, saya kerja full time. Eh? Bukan ikut macam suka-suka je. Ha, macam tu. Okay? Bangun sejam awal. Kalau you bangun, kalau you bangun pukul 6, bangun pukul 5. Okay? Uh, ah, ada ada satu club, eh? club dekat dekat kita ni, dia panggil 4 o'clock club. Ah, uh, 4 o'clock. Ah. So ada yang 3 3 o'clock club. Saya pernah buat 3 o'clock club tapi saya rasa tak boleh terlalu terlalu awal, tak cukup masa untuk saya nak uh, berehat sepenuhnya. Jadi saya saya masuk dalam 4 o'clock club. <laughs> saya pukul 4. Uh, ah, jadi buat apa yang patut, solat, you baca buku, masa awal-awal tu dengar motivasi eh. Uh, benda-benda you ada satu jam untuk you gunakan untuk nak apa tu freshkan minda you kalau sekiranya uh, minum air banyak ada orang amalkan sebelum dia apa sebelum apa-apa dia minum air dulu kan ada orang cakap 8 cawan whatever so you you do whatever necessary uh, minum air and then lepas tu uh, refresh yourself okay so bangun sejam awal And then pukul 6 sampai pukul 8 selalunya waktu family betul tak? Kalau sekiranya uh, you nak hantar anak sekolah tak lama lagi anak dah start kan sekolah And then kalau sekiranya you nak uruskan you punya family dan waktu tu lah you, Waktu ni anjakan berdasarkan kepada you eh Tapi ini adalah yang sar- saya sarankan saja Okay Persediaan seterusnya eh untuk persediaan minda especially ialah kita cek 8 ke 8 setengah kita buat kita punya kompas harian ni. Ha, kompas harian ni sepatutnya kita tulis setiap hari. Eh, apa yang kita, uh, apakah goal kita, apakah kita most grateful, uh, apakah lima benda perkara, lima segmen yang kita kena tumpukan. Sebab lima segmen ni akan menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak tahun ni. Okay? So kita kena tentukan lima segmen tu. And then lepas tu kita buat to do list dan affirmation. Uh, affirmation macam saya kita macam apa tiap hari saya buat, saya akan cakap saya perunding dengan tanah hebat 10 kali kan. Uh, jadi walaupun benda tu nampak macam remeh tapi saya percaya kalau sekiranya saya sendiri yang cakap secara kuat eh, kuat berkenaan dengan diri saya, maka saya akan bertindak mengikut apa yang saya yakin saya ni. Eh? Okay? Follow up 8.30 hingga 9.30. Mungkin semalam you ada buat viewing dengan orang. Jadi you nak catch up dia orang. Sebelum sebelum dia orang sibuk dengan kerja dia orang. Call dia orang, tanya berkenaan dengan dia punya viewing semalam kalau sekiranya you tak dapat kecap awal-awal kan mungkin kata orang kata saya nak fikir dulu kan so kadang-kadang by the time dia sampai rumah dah pukul 10 setengah so susah kalau you nak kecap ataupun nak follow up waktu ketika tu tapi orang don't mind kalau you call waktu pagi sebab masa ni 8 setengah ni mungkin waktu dia tengah commute kan so you boleh cakap dengan dia sekejap tanya whatsapp either dia okay ataupun tidak dengan you punya viewing semalam ataupun sebelum ni ataupun minggu lepas just follow up eh ingat eh okay, selalunya sales hanya berlaku selepas you dah kali 5 kali follow up dia kata no yang keenam baru kata yes eh 80% sales berlaku selepas 5 kali no Okay, so ada orang buat sampai 10 follow up, ada orang buat 15 follow up. Saya tahu eh, ada satu orang eh, agent ni kerja dia check buyer je, okay, check seller je. Kerja dia, dia kata tiap-tiap hari dia follow up. Ah, mestilah coach, kena buat coach. Dia bukan dengan agensi kita tapi macam yang apa macam coach Azran cakap lah kena kenal orang uh, even orang yang broker-broker ni pun kita berbual kan ajak mengerti kadang-kadang dia ajak mengerti dengan saya uh, macam tu lah kita kadang-kadang tak hari eh, dia tak pernah tidak tidak pernah orang kata tidak pernah rasa uh, rasa berjemu untuk follow up follow up ni sangat penting eh. lepas tu recharge 9.5 ke 10 saya punya recharge ialah sembilan setengah ke sepuluh. So you punya recharge, you ada group you sendiri cerita pasal motivation, positif-positif benda je. Saya setiap weekdays sembilan setengah sampai ke 10. So you guys kalau rasa macam tak macam tak macam hati tu macam tak keruan, masuklah. Ah, ha, saya jemput je semua. Masuk dengar ada sharing, kita cerita positif je, negatif tak ada. And then role play sepuluh sampai sepuluh eh, sepuluh setengah. Role play ni seorang jadi agent, seorang jadi buyer seorang jadi agent, seorang jadi seller, betul tak? Jadi you role play dulu, cerita dulu. Uh, uh, orang tanya ni you tahu apa nak jawab, okay? And then pukul 10.30 sampai pukul 12. Ini waktu yang penting. Eh, buat uh, apa tu? Uh, apa tu iklan, uh, dia sepatutnya uh, bukan saja iklan lah, prospecting eh. Cari buyer dan buat iklan, okey? Cari seller dan buat iklan. So ini waktu penting eh satu setengah jam ni sangat penting. Jangan bagi orang uh, jangan bagi orang uh, uh, apa tu apa tu uh, ganggu you waktu ketika ni. So you kena solid. Selalunya kalau satu setengah jam ni you boleh dapat bercakap 30 ke 40 orang. 30 ke 40 orang. Masa penjaga masa minta tolong. Okay so jangan lupa buat WhatsApp ataupun call eh. And then for cyber owner master list dengan FB dan sebagainya Pukul 1 sampai pukul 2 you break Okay you break Pukul 1 sampai pukul 2 you break So masa ni you uh, lakukan apa yang patut lah makan So kalau sekiranya you nak break awal pun it's okay Pukul 12.30 sampai pukul 1.30 Sebab apa tau Selalunya pukul 12.30 orang dah start Orang dah start bila kita call kan Siapa yang biasa buat call calling dia tahu 12.30 ni dia tengah makan So uh, susah nak cakap dengan orang tengah makan kan So kadang-kadang pukul 12.30 you boleh consider untuk break Jangan break uh, jangan break terlalu lewat sebab masa tu orang dah start kerja. You kena pandai nak tangkap bila waktu ketika bila yang orang belum start kerja, uh, masa tu you cakap dengan dia ataupun masa tu masa ketika uh, apa tu uh, dia dah habis kerja masa you cakap dengan dia. Tangkaplah sebab kalau tidak memang dia tak layan you. Okay, farming area 2 sampai pukul 6. Pukul 2 sampai pukul 6 jangan duduk rumah. Jadi you kena keluar. Tak boleh duduk rumah lagi, tak boleh duduk office. You kena keluar pergi check eh kawasan uh, farming area. Okay. And then uh, viewing selalunya pukul 6 sampai pukul 8. Nah, ini memang tidak orang kata tak apa orang kata without fail lah eh. Masa saya buat sales dulu memang setiap hari saya make sure ada viewing. Make sure ada viewing. And then bukan satu viewing, kadang-kadang dua viewing, kadang-kadang tiga viewing. Uh, macam saya cakap lah, masa ni you kena jaga-jaga sikit lah. Kadang-kadang maghrib you terlepas. So you kena jaga-jaga kat situ. So uh, Lepas tu ketika ni selalunya memang ramai orang nak nak nak, nak tengok rumah eh, ah, nak sewa lah, especially sewa. So make sure every day ada viewing. Kalau you tak ada viewing, every day uh, hari tu then uh, you gunakan untuk pergi pusing jumpa dengan guard apa kasih dia apa tu uh, uh, roti canai ke uh, business card bagi uh, roti canai bagi dia tit, apa apa uh, tarik ikat ikat tepi ke uh, itu itu cara dia sebab dia orang ni macam macam pemegang kunci tau sebab ramai je orang akan lalu tanya dengan dia ada tak rumah nak sewa dia akan bagi kad kita i tell you every day ada orang akan call kalau you buat setiap hari every day ada orang call yang saya nak cari rumah sewa trust me you buat kalau you tak buat you tak tahu ini benda simple je okay okay pukul 8 ratap lah, ha pukul 8 biasanya dah balik dah Balik rumah, mandi apa, buat apa yang patut. Satu jam sebelum you tidur, you decide lah. Eh. So, selalunya saya pukul 10.30, saya dah bush. <laughs> eh, dah tidur dah. So, satu jam, setengah jam, satu jam, setengah jam, ah masa tu lah you buat journal, you isi balik kompas you. Eh, check balik. So, saya, saya punya kompas saya, ada goal dan ada juga peristiwa dengan apa-apa idea-idea tu saya tulis kat bawah tu. Jadi, ada macam hari ni ada peristiwa, uh, apa meeting uh, saya tulis. Jadi at least malam tu saya tengok balik apa yang saya dah berjaya lakukan. Uh, yang mana yang saya kalau ada tuduh pun saya masuk tick dan saya tick dan saya rasa lega. Baik. So uh, tegas dengan diri sendiri dan orang lain. So kalau sekiranya kita tegas dengan diri kita sendiri dan kita tegas dengan orang lain maka kita akan uh, insyaAllah akan berjaya. So kadang-kadang orang dia akan nampak macam kita relax kan. Jadi dia akan menggunakan uh, masa kita bukan apa. Maksudnya dengan arti kata lain, dia, mereka ni memang uh, apa tu? Yalah, dia ingatkan kita tak ada kerja. Kita kena cakap dengan dia, oh at this moment uh, you tak boleh ganggu saya sebab saya tengah buat kerja. Faham tak? So you kena buat benda tu sebab otherwise nanti you punya routine akan lagi. You kena kena make sure that dia orang semua faham. Mula-mula memang dia orang akan mungkin rasa macam Allah setakat telefon orang lah sangat pun betul lah tapi kalau you tegas dengan dia orang dia respect you kalau you tak respect dengan masa you sendiri orang tak akan respect you punya masa faham tak kalau kita tak respect kita punya janji pada diri kita apakan pula kan ah, kita nak respect orang lain punya janji ataupun orang lain nak respect kita punya ah, janji mereka pada kita faham tak so kita kena respect ataupun kita kena penuhi apa yang janji yang kita dah buat pada diri kita jadi kompas ni adalah memandu you untuk apa tu uh, apa pergi ke jalan yang betul eh. Uh, jadi uh, ada ada cerita pasal compounding effect. Uh, ni compounding effect ni sangat penting ada 3 minit lagi. Compounding effect ni maksudnya macam ni. Kalau sekiranya kita ada dua orang eh, satu orang dia berusaha untuk nak uh, melakukan yang terbaik dalam hartanah ni, satu orang ni dia cukup-cukup ikut uh, macam tak tak tak ikut apa yang kita sarankan dia punya perbezaan tu tidak akan dinampak 6 bulan 1 tahun tak akan nampak jadi kalau ikut compounding uh, effect buku compounding effect ni compounding effect ni ada buku dia eh. so compounding that, dia dia punya effect dia hanya akan nampak selepas 2 tahun selepas 3 tahun so dengan kata lain kadang-kadang you tengok kawan-kawan you macam relax tapi apa tu dia dalam keadaan dia relax tu dia masih juga ada dapat closing kan tapi kamu punya beza jurang apa beza dia tak nampak beza pun tapi benda tu makin lama makin lama makin lama dia akan nampak beza dia so ingat eh compounding effect tu maksudnya kamu kena yakin kita saya yakin kalau saya buat tiap hari perbezaannya hanya akan saya rasa selepas 2 tahun selepas 3 tahun Ha, yakin kat situ. So sebab tu kadang-kadang benda bila kita buat tu kita tak boleh orang kata nak cuba jaya. Tak akan berlaku punya. Apa-apa yang kita nak buat kita kena buat bersungguh-sungguh dan dia akan mengambil masa lama. Macam saya cakap eh tu uh, ini bukan sprint eh. Ini bukan sprint ini adalah marathon. So kita ingat marathon ambil masa lama. Betul tak? Okay. Antara 2 dan 4 terlepas. Ha, ah, antara 2 dan 4 adalah waktu farming area. Masa tu kita pusing kawasan. Ha, sebab kita ingat eh ha, empat channel yang paling penting bagi saya yang awal-awal orang yang baru start eh mesti ada SO, uh, ah, SOI eh. Kita punya sphere of influence. Lepas tu kita punya farming area. Tu sangat penting. Dua tu sangat penting. Eh, SOI paling penting nombor dua uh, farming area. Maksudnya dekat satu kilometer daripada rumah kita semua orang tahu kita pemilik tanah. Uh, 5 km daripada rumah kita kita kena pilih 5 strata, 5 landed area orang kat situ daripada situ kita nak kena cari at least ah kalau sekiranya tempat tu kita kita jaga setiap jalan tu kita kenal orang. Faham tak? Ah jalan satu saya kenal Encik Ali. Jalan dua saya kenal ah, kakak Jamila katakan macam tu kan. Jadi orang-orang ni bila kita ada information viewing ah, kita kita ada ah, apa tu nak, nak viewing ke apa kan ataupun kita ada listing baru kita pas kat orang. Jadi dia akan cakap dengan jiran-jiran dia. Engkau eh, sebab Ingat tau dia ingat ada 10%, 15%, 20% kalau dia beritahu kat orang. And orang-orang macam ni kalau macam Kak malah, kata kan. Kalau dia lah champion saya kan. Saya cakap dengan dia dia akan pepek pepek pepek. Uh, ah, lepas tu kadang-kadang ah, apa tu dia suka cakap dengan orang lepas tu orang akan datang eh ya ada adik aku nak nak beli rumah kawasan ni. 60% daripada orang yang nak beli rumah, oh 60% dari pembeli rumah ialah orang yang tinggal kawasan situ. Datang daripada orang yang tinggal kawasan situ. kenal orang situ. Okay? So pergi pusing jangan duduk dekat rumah jangan duduk dekat office. Kalau sekiranya pukul 2 sampai pukul 6 itu waktu yang penting untuk you keluar. Eh ingat waktu prospecting dengan waktu you buat farming. Okay? So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. So ada kalau sekiranya ada you guys boleh WhatsApp saya untuk part time jangan lupa setiap hari mesti 1 jam uh, you kena korbankan you punya weekend kalau you tak sanggup korbankan weekend you susahlah untuk you nak uh, apa tu untuk untuk you nak uh, survive ataupun berjaya so weekend you you kena sanggup korbankan Okay, terima kasih banyak kepada MC. Saya serahkan balik kepada you guys. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya Abdul Rashid, kursa tanah anda. Sekiranya anda suka tips pelaburan serta kerjaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan lonceng notifikasi, thumbs up serta komen. Dan anda juga dijemput untuk menonton video-video Coach Hatana yang lain.